Γι' αυτό ακριβώς δεν ήθελα να μπλέξω με τις στην δυνάμεις. Και έμπλεξα για ένα σακουλάκι τσίπς. Ήταν δύο. τότε άξιζε το κόπο. Α,